So, in one sense, A Course in Miracles is like your owner's manual. Así que en cierto sentido, el curso de milagros es tu manual, tu instructivo. It gives it to you very direct, very straight. Te, te lleva muy directo, muy derechito. Yeah. And you definitely have to be ready for it. Y realmente tienes que estar listo para él. Uh, this is why you don't have to try to convince the presidents or the pope, uh, because it's just for your mind. porque es por eso que no tienes que convencer al presidente o al papa, porque es solo para tu mente. Um, I think if you presented A Course Miracles to a president, they might laugh Yo creo que si tú le presentas el, curso de milagros al presidente, se va a reír y dice, ay, ese es de esos locos de la nueva era. Who wrote this book? ¿Quién escribió este libro? Jesus. Jesús. Ok, next. Muy bien, el que sigue. <laughs> Because you have to really be ready to go on this spiritual journey. Porque realmente tienes que estar listo para seguir este camino espiritual. And you really don't have to convince anybody else about this uh, course of miracles. Y en realidad no tienes que convencer a nadie acerca del curso de milagros. Cuando tú te sientes en paz y amoroso, eso es lo que convence. y si tú eres una demostración del amor de Cristo, Entonces las personas te van a decir, "¿Por qué estás tan feliz?" O "¿Por qué siempre estás sonriendo?" They may honestly be very very curious in, a sincere way. Y eh, de una manera muy sincera pueden tener curiosidad. And even then, you just have to let the Spirit come through you as the Spirit guides. Y aún ahí, tú solamente tienes que permitir que el Espíritu pase a través de ti y que él te guíe. Uh, at the beginning, I got so excited with all the miracles. Al principio, yo me emocionaba tanto con tantos milagros. Uh, that I tried to talk to my mother and father about this. Que traté de hablarles a mi mamá y a mi papá acerca de ello. No, they were not interested. Pero no estaban interesados. Uh, my mother was a Christian woman, a very devoted Christian woman. Mi mamá era una devota cristiana. She said, I already have a minister. Y me dijo, yo ya tengo un ministro. I don't need another minister. No necesito otro. And uh, I thought, hmm, that's Jesus speaking through mom. Ah, do Don't try to convince anybody. No trates de convencer a nadie. Yeah. And he even says that you should not use miracles to induce belief. Y él aún dice que no debes utilizar los milagros para, inducir, ah, para que crean because uh, some people feel, ah, I will study a course in miracles and do many miracles. Porque muchas personas dicen, voy a estudiar el curso de milagros y voy a hacer muchos muchos milagros. And finally, then my mother and father will say, ah, you are a saint. Y finalmente mi mamá y mi papá van a decir, ay, eres un santo. Uh, can you turn my water into wine? <laughs> Puedes convertir mi agua en vino. But it doesn't work that way. Pero no funciona así. It's your peace of mind that extends and extends the, the love of God. Es tu paz mental la que extiende el amor de Dios. You are not really an activist trying to change the world. En realidad no eres un activista tratando de cambiar el mundo. You just let the Holy Spirit slowly change your perception of the world. Solo permites que el Espíritu Santo lentamente vaya cambiando tu percepción del mundo. This is the way it goes for most people. Así es como sucede para la mayoría de las personas. And then rarely people have huge mystical experiences. Y rara vez algunas personas tienen unas grandes expresiones místicas, experiencias místicas. Like Eckhart Tolle on the park bench. Como Eckhart Tolle ahí en su banca en el parque. And it's so transformational that their whole life is completely different. Y que fue tan transformador tan transformado que toda su vida fue diferente. Pero eso es muy raro. Most people are, given a slower curriculum, much more gradual. A la mayoría de las personas se les da un currículo más lento, mucho más gradual. And important to be patient and just work with your mind every day. Por eso es importante ser pacientes y trabajar con tu mente cada día. It's better to be steady and consistent es mejor ser constante y perseverante. Y seguir practicando. después de que yo pasé por la transformación de mi mente, Empecé a viajar por todo el mundo y compartiendo estas ideas. Pero no creo que las palabras fueran lo más importante, sino la felicidad era lo importante. I was happy wherever I went and then people start to get happy around me. Yo estaba feliz a donde quiera que yo iba y la gente a mi alrededor empezaba a estar feliz. And then, after a period of time, people started showing up and saying, I am your student. Y después la gente empezó a aparecer y decirme, soy tu estudiante. At first it was a shock. Primero entré en shock. And then I said, oh, I think this is like the teacher's manual Entonces, in the book. dije, ah, esto es como el manual para el maestro del libro. Yeah. Y después las personas querían empezar a vivir conmigo. Y así fue como empezaron estas comunidades. Por lo general, a las personas les gusta estar alrededor de personas felices. Porque es un recordatorio de lo que es posible. So it's like that's how the light seems to spread. Así que así es como la luz se extiende. Following your heart and feeling a genuine happiness. Siguiendo tu corazón y sintiendo una felicidad genuina. And then just welcoming everything that shows up. Y después ir así, caminando en lo que se vaya presentando.